galera, mais um canal E hoje está aqui Hello Neighbor Hoje a gente vai jogar Completo Então vamos lá, até o primeiro aqui É pra que eu jogo, faz tudo tempo que eu já jogo Vamos lá, gente Já vou se inscrever no canal porque tem gente se inscrevendo Para de se inscrever, gente YouTube, para de tirar a inscrição então, gente, deixa, ativa o sininho que o YouTube tá tirando uh, o IC, só porque se não se inscreve, ativa o sininho, deixa nem like. Então vamos lá, deixa o like agora. Vamos lá. Cuscado, gente. Hum? gente. Vamos lá. Mas, mas o jogo é bom né? qual a qualidade vai ser ultra mesmo é vou esquipar. ah! gente eu vou, eu vou skipar aqui mesmo ver o que eu faço aqui Não! Gente, vamos... Vamos, vamos acha assim. gente, olha. Vai que eu preciso. Eu nem sei o que eu faço com essa caixa. Não, gente, eu gosto muito de vocês, então... pegar pra vocês. Sem vocês, tipo se vocês não a data. Ai, quero Porque uma tem esse. Vai, gente. Ok, pega. A chave, essa chave eu abrir aqui. Deixa eu O que eu faço com esse? Tem que ver quando eu achar. Eu... Tem uma coisa aqui. Tem que roubar. Ai, ai, ai, ai. Jesus Cristo, pai amado. Gente, ai, ai, gente, você faz a parte 1. Nossa! Ai, Jesus Cristo. Que você sabe que vai tomar tipo, um novo update. Tipo tipo Nossa! Corre! meu aqui. É mano, consegui acobar, mano. Vou guardar aí. Será que tá a ferramenta? devagar. Não. Consegui! Deus, eu consegui a chave Ai, ai, ai, Hello, neighbor. <gasps> Nossa, na Nossa! I heavily butterfly. Heavily butterfly. Ai, Jesus. Heavily, heavily butterfly. Heavily butterfly. Não! Puxa, mano! Cara, cara, olha, olha. Vou fazer Rebel e bater de novo, cara. Meu Deus. <gasps> Gente, eu acho que eu tô muito segunda que eu jogava bem lindão, né? Só que vamos Precisa, precisa de três, três caixas. Porque eu vou precisar daquilo. Охей, я не радагие, варто жалапывать на мой накал, лечиться. Caule. Ростует редичная, зыблоблик. Te- Liga, desliga isso pra atrair menos atenção. Joga a cadeira aqui. o último. Aí, gente, Nossa, gente. Vamos pro ato... Ato... Ato 2. Finalmente. Corre! Corre! Oh, não! Oh, gente. Aí, a gente pegou aqui. Gente. Ai, Jesus Cristo. Gente, corre, corre, corre. Eu acho que o vizinho tá atrás de mim. Acho que ele não tá atrás de mim. Gente, eu tô saindo aqui. Nossa, agora tem uma cerca que eu preciso de, de uma forma pra sair. first place.